参加 HPW 的培训到底能不能提升实战能力？可以问这个问题的其实应该是老手。如果你是新手，我能说培训我可以让你在具备实战能力的路上去前行，因为你需要的更多东西不是直接跟人家去对垒，而是在吸取营养的路上。对于老手来讲，你已经具备了一定的实战能力，你的学习的方法可能有些问题，打击的思维可能太过单一。这个时候需要给你注入一些新鲜的技术、新鲜的打击方式、一些血液。包括你看到我经常解说一些比赛，像。 马拉特或者呃安迪萨瓦他们的比赛中，我经常说他们用了我们体系下的组合三或组合四，认证教练们都能听懂。实际这就是全球很先进的打击方式，它无非就是这些套路，这些东西在我早回国的时候就在宣传，到现在也非常欣慰看到很多人都是这种打击方式。所以培训现场我们会把这些组合的规律给你写成组合发招表一到十，我也会告诉你怎么去延展他们的思维，能在不同的情形、不同的敌人、不同的对手下你怎么去应变，这也是需要你学习之后培训。 以外的时间要不断练习、不断磨合、领悟的。而且我们的一些认证教练参加了很多比赛，像 ISKA，哪怕是业余规则的金腰带的争夺赛，上面有很多是我们的认证教练。打击的感觉是非常好的，他们的实战能力是通过不断自己的努力，也借助我们的体系不断提升的。世界冠军很多都在用这些方法，你不应该尝试一下吗？